Wir haben auch eine äh, Übersterblichkeit in Österreich im letzten Jahr gehabt. 6600 ist eine äh, signifikante Übersterblichkeit. Verglichen mit fünf Jahren früher haben wir die letzte größere gehabt mit Grippe mit 4400. Aber es ist eben nicht, es ist nicht der gravierende Unterschied, den man am Anfang gefürchtet hat, wo man wirklich glaubt hat, jetzt kommt der Krankheit SARS-2 sowie MERS anders Coronavirus 30% Sterblichkeit.